Gràcies, president. Catalunya en aquests moments viu un conflicte sense precedents en democràcia, un conflicte que ha comportat crispació i ara és més necessari que mai el diàleg, la negociació, l'entesa entre les dues parts, entre l'Estat i la Generalitat. I en aquest sentit hem presentat tres esmenes a aquesta moció que ens sembla del tot pertinent, però que volem completar amb qüestions que ens semblen imprescindibles tant per la pau social com per el respecte a l'autonomia. En primer lloc, és urgent que el Partit Popular cessi la seva política d'excepcionalitat i de repressió cap a Catalunya i no impedir que l'1 d'octubre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya s'expressin com considerin oportú i de forma pacífica davant de l'immobilisme del govern de Mariano Rajoy. Impedir la llibertat d'expressió, de reunió o de mobilització és creuar una, una línia vermella i és una amenaça per a les llibertats fonamentals constitutives en democràcia. En segon lloc, <clears throat> creiem que el govern de l'Estat ha de dialogar amb la Generalitat i amb tot el conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques i democràtiques que passin necessàriament per un referèndum acordat i amb garanties. No ens val que el govern del Partit Popular s'excusi amb que un referèndum és inconstitucional. Ja en tenim prou de polítics que deriven a la legislació vigent el que ha de caure sota la seva responsabilitat. Si hi hagués hagut acord, si hi hagués hagut diàleg, si hi hagués hagut negociació, com és en el cas d'Escòcia o és en el cas de Quebec, ara no seríem en aquest pols de força que ningú sap com pot acabar. Però el que sí que sabem és que pot arribar a pertorbar la pau social i l'estabilitat econòmica que s'ha trigat anys en aconseguir. El que sí sabem és que aquest conflicte hi perdran els de sempre, la classe treballadora, els més humils, que acabaran sent segurament una arma llancívola entre amb dues bandes per mantenir el pols i això no ho podem permetre de cap manera. La classe treballadora catalana ja ha patit excessivament la crisi econòmica en els darrers anys i les polítiques de retallades del Partit Popular, però també dels successius governs de Convergència i Unió. Finalment, el Ministeri de l'Interior i el fiscal de l'Estat hauria de respectar allò que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 164.1 en matèria de seguretat pública, Respectar aquest article vol dir respectar les competències dels Mossos de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, i vol dir que els cossos de seguretat imposats pel Ministeri de l'Interior són una vulneració d'aquestes competències i, per tant, el ministre Zoido hauria de retirar totes les forces que han imposat als Mossos sense previ acord ni autorització per part de la eh, policia catalana i continuar deixant la coordinació de la seguretat en mans dels Mossos d'Esquadra, tal i com estableix aquest article de l'Estatut d'Autonomia. En definitiva, el que demanem en aquesta moció, a part del que eh, demana també el PDeCAT, òbviament, és aturar la repressió i el conflicte, deixar votar l'1 d'octubre, dialogar i pactar un referèndum que pugui gaudir de totes les garanties i respectar l'autogovern de Catalunya, especialment les, les competències dels Mossos d'Esquadra, ja que la imposició de la força per part del govern a l'únic que pot portar és a agreujar la crisi i a trencar la pau social. En una paraula, el que demanem és responsabilitat.